wixii bishan ramadaan ka dambeeya ee ah, maanta iidda la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto waalkaadi waar yaadhahen waar odaygii garaad jaamaca ah. wallaahi xanuunkii la sheegaya waa dhab maantaan xaqiiqsada se talow ya dhaawacmay madaxa mahoobiyaa kaga dhacay wuxuu ku leeyahay rabadaan wixii ka dambeeyey maanta mar hadday ii tahay waxnu la heraynaa ma jirto waan walaalayaalow ma waxbuu la hadhay awel ma waxbaa kaydka ugu jiray yaa awel miyaan odhan dagaalka gala oo waxaa haysaba sii daaye oo ku hurgufa miyaan odhan dagaalka gala dagaalka gala dagaalka gala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhowaada ciid mubaarak waxaan rajaynayaa maanta muddo dheer oo gaajo iyo macaluulayay a qaadayseen oo ma garanaysaa bariiskii iyo baastidii iyo maashaaladii iyo muufadii iyo cambuuladii iyo qamandidii iyo ma garanaysaa kackici uu derbigii baalinan dhex yaallay in maanta yah uu sii daaya cuntaday rabtaa cuntadii in sii daayaa rajaynaya oo aad aragteen soo dhawaada intaas waa iga kaftan muuqaalka layg noo saar kanalkana subscribe saar gambaleelkana furo bajkaygana waa kan muuqaalka iga sii sheergaree waxaan doonayaa inaan reaction ka bixiyo odagii mastargala magaranaysa mastargala wax walba hadal maanta kasoo yeedhay oo caqligayga geli weyday magaranaysa <laughs> intaan aan isdul taagin garaa jaamaca waxaan doonayaa inaan xalkan ka raali geliyo horta laba habeen baan soo jeeday magaranaysa xalay ma seexan habeen hore ma seexan xalay aniguna seexani baan saa kana ciyaalkayga kaxeeyey oo ciidsiinayan ma ciidine maryahayga intaan isku jufun baa caruurtayda hore ka haysta marka anigoo daalan ayaa nin baa ila hadlo yidhi ma wardaha t v baata waan degdegsanaa nina magaranaysa maya maya baan kudhi xuf baan ku dhaafay xitaa ma salaamin ninkaa isagaa haddii uu muuqaalkaygan daawanaya waxaan rajeynayaa waxaan doonaya inaan ku raali waan daalanaa xalayna dhowr habeenna seexanin isaga laftigiisii ayaan ahaa barasho wanaagsan laakiinse cidna ha u sheegin icibadyo culusoo garanaysa waxaan rajaynayaa adigu wejigaaga ma saa eegay laalaan iyo xubin kaasi urayay saaqsaaq iyo samaroon samaroon iyo ciiso ciisan iyo tirtir garanaysa iyo irid irid inaad yagii tahay baan rajaynayaa laakiinse waxaan rajaynayaa inaanad magaranaysa kabta iyo laxday ahayn magaranaysa acuudu minaka acuudu minaka walaalayaal ya waxaan ku raali gelinayaa sibil ixtiraam aan ah kula dhaqmo waan ku dhaafay xitaa kuma salaamin marka raalli xaal iyo bolojika kusinay waan daalanaa dadkuma cidina ogeyd anaa dadka ogeysiiye raalli ahow ka soo gudub gaar anigoo saaran baa saacad qoslay waxaan dhegeystay gara mastargara dagaalka waryaaraheen adduunyada ilaahay ilmo yaro ilm waxaan arki jiray carruur dadka waaweyn canjilaysa waan arki jiray laakiinse nin gariya gafuur leh oo nin weyn garaad sheeganaya oo dadkii canjilaya wala xeesha waduud garanaysa waryaahe master binow ma garaad canjil baa lagu odhan jira wel waxay annagaadna canjilaysaa okaad horta ila dhegaysa ninkan in yar ila dhegayso wixii bishan ramadaan ka dambeeya ee maanta iidda la iiday waxaan la haraynaa ma jirto waxaanu la haraynaa kaadi waariyaa garaad inaadan er, inaynu isdilo dhuntaa iska lisno oo isgowracno waynu isku ogeyn laakiin saxaasha waduud inaynu iscanjilo oo jaafaa oo hadalkan nidhaahna naga daba tiraahdo wallahi iskumaynaan ogeyn ya garaadow waxaa warbaahinta caalamka iyo weliba warbaahinta kabtiya laxda laga arkayay adigoo leh dagaalka gala oo hore u socda oo waxaad rigi kartaanba rida kabta laxda dhuxusha magarasa yaangashishiida uurtabatada wanqoyan rigeysale dameer xeebas wixii aad aragtabaad sii daaya yaa laakiin laguma arag adigoo leh waa walaaladeen magaranaysa idoor iyo isaaq iyo sabaron ayaa magaranaysa marka xabad wax ka yar ku tuura ma adigoo le laguma arag adigoo xitaa le xabadda jabkeed ku rida lama arag adigoo le magaranaysa ya ku sii daayaad tir waxaad haysaanba dagaalka gala oo ninkeed walaalkii xelkaa lagu dilaya waaba nacas baadigole oo <laughs> marka waxaan isweydiinayaa garaajamca waxaa la hadhay baana garanay baanu ya waxaa la hadhay imika hadalkanaad tir canjiraad baan u arkaa hadalkii somalilan ay lahayd unbaad ka daba tir ee leeda waxbaan oganaysa dadkeeda la xejeclaysananaa oo weliba dhaba iyo xaqiiqo ahayd oo aan wixii lahaye lagugu sii dayn may garatay ah. garaadjaamacow wallaahi waxaad la hadha anigu garan maayo waxaad tidha shanta qaaradada adduunka wixii kab iyo laha joogay mudaharaad dhiga safaarad walba calanka lula calanka dameerka ah, town moosa town jaamaca town sidoo kalena kubanaan warqadood oo dameere ay ku sawiran yihiin awda ayaad beesha caalamka horta tirtiri lacagta ka goosta somaliland hubkiinii baa nala ku soo ridayaa sidoo kalena wixii kab iyo lax adduunka joogay ee baryo culus iyo yangashiishiid iyo maganaysa ummad aanan garanayno magacyadoodu nagu cusub yihiinna laascaanood baad isugu keentay sidoo kalena dowladda xasan sheekh maxamed xitaa waa adigu dudayay xasanow maxaad ciidan noogu soo diri weyda waxaad la hadhay marka garan mayne de haa hal shay baa hadhay inaad dee suwaalka iska saarto kastumada iska saarto dhuusadeeda nagu soo ridown talo markaa ma ku dhimanaynaa taa iska sorid yeelkeeda sankun baanu qabsan doonnaayo xaggaasaan usii jeesan doonaayo ya eeg somalilan kow iska daa hub iyo wax halkaa inaga dhig xitaa ciidankii gobolka sool ku wada sugnaa may wada hawlgelin hal guuto mar inagu may wada cabaadin oo inimay jirin nash nash waxoogaa wa iska ka difaacay markaad soo weerartaanba waa layni qabta waa layga tagaa ee eh, tasa la wax la kala hadh la yidhaahdaa anigu ma garanayo waxaa la kala hadhay eh, garaad jaamacow soo daa soo daa walaalo dagaalka gal oo sii daaya soo daayn adeer ya haynagu waalin meesha marka ayaynaan iscanjirin ceeb caleeg masdarbiinow isku shiix qofkemima baa tahay naga xishada nagana mid kalena waa kugu daraya garaad jaamacow gala gala gala ya dagaalkan araagsan ah, toddobaadkanba uu ku hayaaye kii dhabtahaa waxaan insha allah ini tusaya haddii ilaahay ka dhigo kole dadka dadka jira maahaane laascaanoodoo kan kani ka babanayo kaa aragtaa waa ko ciidankii somalilan saa u dhex bashaahaya waa laba shacabkaygii dhulbahantee oo ku qanacsan dalkooda iyo deegaankooda oo ammaankooda aanu sugi doono saddex waxaanse soo urursadayna badh laqa qabto badh la dilo iyo badh garowa xad kastaa u dhaafa ayaana na tusaya wait and watch